हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो गूगल शीट की है जैसा कि जानते हैं कि ऑफिस 365 एक्सेल में मैंने आपको काम करना सिखाया था कि कैसे रैंड एरे फॉर्मूला यूज करते हैं लेकिन यहां पर रैंड एरे फॉर्मूला जब आप यूज करेंगे और वो मेथड आजमाएंगे जो कि आपने ऑफिस एक्सेल 365 में आजमाया था तो दिक्कत होगी यहां पर मैं करके भी दिखा देता हूं यहां पर लिखा मैंने रैंड एरे ठीक है तो इस तरीके से आपको भी रैंड एरे लिखना है लिखते ही होंगे ठीक है यहां पर मैं देखिए अब अब ये रैंड एरे फॉर्मूला लगा दिया है हमने रैंड एरे का सिंटेक्स हमें पता करना है कि रैंड एरे का सिंटेक्स क्या होता है ठीक है तो रैंड एरे के सिंटेक्स में पहले रो नंबर होता है फिर कॉलम नंबर होता है ठीक है तो जैसे ही मैं यहां पे रैंड एरे केवल रैंड एरे लिखता हूं ठीक है ये देखिए लिखा रैंड और फिर एरे ये रैंड एरे नीचे आ रहा है इस पर क्लिक कर देते हैं और ब्रैकेट को क्लोज करते हैं एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि यहां पर एक रैंडमली नंबर जो कि डेसिमल नंबर है जनरेट हो गया और इसको नीचे की तरफ ड्रैक करेंगे तो और भी बहुत सारे नंबर्स जनरेट हो जाएंगे और इसको अगर मैं लेफ्ट साइड की तरफ लेके जाता हूं तो लेफ्ट साइड में भी नंबर जनरेट होंगे ठीक है इसी तरीके से राइट साइड लेके जाऊंगा तो राइट साइड में भी नंबर जनरेट होंगे तो ये अलग अलग नंबर जनरेट हो जाएंगे ठीक है लेकिन एक्सेल में क्या था कि हम रो नंबर और कॉलम नंबर देते थे चलिए एक बार वो भी ट्राई करते हैं देखते क्या होता है उस हिसाब से क्या होता है ठीक है जैसे कि एक्सेल 365 जो वर्जन है उसमें हम करते थे तो एक बार करके देख लेते हैं तो यहां से इसको डिलीट करता हूं यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं R A N D rand array ठीक है तो A double R A Y तो ये लगा दिया रैंड एरे और रैंड एरे लगाने के बाद पहले हमें रो नंबर देना है फिर हमें देना है कॉलम नंबर ठीक है फिर हमें देना है मिनिमम जैसा कि आप जानते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम हम देते थे वहां पर भी तो ये मैक्सिमम दे दिया अब जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं तो दिक्कत होती है अब यहाँ पे दो बार कॉमा लग गया है एक ही बार रहेगा एक कॉमा को हटा देता हूं अब ये सही है लेकिन दिक्कत है यहां पर एन एरर आएगा नॉट एप्लीकेबल की एरर आएगी ठीक है यहां पर सिंटेक्स क्या है इसका एक्चुअल में सिंटेक्स ये है कि यहां पर आपको रैंड एरे फॉर्मूला लगाना है और रैंड एरे फॉर्मूला लगाने के बाद आपको रो नंबर देना है तो रो नंबर दो दे देते हैं दो रोज में रैंडमली नंबर जनरेट होकर आ जाए ठीक है कॉलम नंबर कितना दे देते हैं कॉलम नंबर एट दे देते हैं ठीक है तो यहां पर जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पर देखेंगे ये एक कॉलम है ये दूसरा कॉलम है ये तीसरा कॉलम है चौथा पांचवा छठवां सातवां और इसको यहां से स्क्रॉल कर लेंगे तो आपको और भी कॉलम्स दिखाई पड़ेंगे ठीक है यहां पर मैं इसको थोड़ा सा इधर लेके आ जाता हूं तो ये देखिए यहां पर और भी कॉलम्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं तो इस तरीके से ये रैंड एरे फॉर्मूला काम करेगा ठीक है मैं एक बार और फिर इसको लगा के दिखाता हूं यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ rand array rand array formula ही हमें लगाना है तो ये लगा दिया रैंड एरे और इस बार मैं बात करता हूं तीन रोज की और दो कॉलम्स की ठीक है तो देखिए तीन रोज यानी कि ये सेवन में एट में और नाइन में ऑटोमेटिकली डेसिमल नंबर्स फिल हो जाएंगे तो देखिए यहाँ पर सेवन में एट में और नाइन में यहाँ पर इसे आप डिफरेंट कलर से हाईलाइट भी कर दीजिए यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको देखने में सुविधा हो ये पहला है सेवन यहाँ पे देखिए दूसरा है एट तो इसको एक डिफरेंट कलर प्रोवाइड करता हूँ यहाँ से ये देखिए ये एट है और ये नाइन है तो तीनों में अलग अलग नंबर्स रैंडमली नंबर जनरेट हुए हैं देख सकते हैं आप ठीक है तीनों ही में जनरेट हुआ है कॉलम कितना है कॉलम दो ही है ये पहला कॉलम है ठीक है और यहाँ पर इसको एक डिफरेंट कलर देता हूँ और ये दूसरा कॉलम है ठीक है मैं फिर दिखा रहा हूँ आपको ये दूसरा कॉलम है तो देख सकते हैं आप यहाँ पर इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ टेक्स्ट का कलर वाइट कर देते हैं यहाँ से तो ये वाइट कलर कर दिया तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये नंबर इस तरीके से जनरेट हो जा रहा है आई होप की बात समझ में आई होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें thank you for watching this video